4.23 I am here at Paratha Central as you can see behind me तो मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ लंच करने के लिए तो let's go inside I'm gonna show you the paratha centre क्या क्या मिलता है यहाँ पे very beautiful place trust me guys is best place to hang out here city से कुछ होगा थर्टी या forty kilometre go inside and see क्या है क्या मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए क्योंकि टाइम की वजह से शायद यहाँ पे थोड़ा कम लोग हैं is around 4.30 and uh, I'm just having my lunch. So I've ordered one North Indian thali. So in this you're gonna get one papad, jeera rice, two parathe and dal, aloo matar sabji and paneer butter masala. And also uh, butter, sorry, buttermilk.